كلنا يعلم أن آه، النظام السوري قائم على المقايضات ليس على الصعيد الخارجي فقط بل والداخلي أيضا هو لا يمكن أن يعطي ولو القليل إلا إذا كان يخطط لأن يأخذ الكثير الكثير الكثير وما يهمه هو على صعيد السلطة بالتأكيد ومكاسب السلطة أقول هذا بخصوص المؤتمر اللي تم انعقاده منذ يومين هناك شخصيات من الأصدقاء حضروا المؤتمر نحترمهم ولكننا نعلم سياسة شق الصفوف التي يعتمدها النظام السوري فهو بهذا المؤتمر يريد أن يفرق في الحراك ما بين محاورين عقلانيين وما بين مندسين جراثيم وعصابات مسلحة وبخصوص العصابات المسلحة أريد أن أكرر شهادة يهمني جدا أن يتم نشرها اللواء اشطم غزانا قال هذه لي أنا مباشرة في يوم 17 آذار ثاني يوم اعتقالي قال تغارون من تونس ومصر ما حدث في ليبيا هو لا شيء أمام ما سيحدث في سوريا ولم تكن درعا قد انتفضت بعد إذا العصابات المسلحة تلك هي موجودة في خيالي ووهمي اللواء رستم غزالة وبشار الأسد وماهر الأسد ووليد المعلم هي موجودة في خيال القتلة وفقط نعم النظام السوري يريد شق الصفوف ولكنه لم يتمكن من ذلك سيأتيه الرد من الثوار ليس فقط عبر المظاهرات اليومية التي تدعو لإسقاط النظام اللاشرعي وإنما أيضا عبر تصعيد حملة العصيان المدني فاتحاد تنسيقيات الثورة السورية دعا اليوم إلى أربعاء حرق الفواتير وهي رسالة مباشرة إلى النظام السوري بأننا لن ندفع ثمن الرصاص الذي يقتلنا اليوم الكل مدعو إلى حرق فواتير الهاتف والماء والكهرباء وتصوير هذه العملية وإرسالها إلى بريد اتحاد تنسيقيات الثورة السورية سيأتيه الرد أيضا عبر خميس بركان حلب فنحن نعلم أن أعضاء اتحاد التنسيقيات في حلب بالتعاون مع التنسيقيات الأخرى يعملون على حشد كبير من أجل أن تدخل حلب إلى قلب الثورة إذا سيأتي الرد عبر أربعاء حرق الفواتير وخميس بركان حلب أريد أيضا أن أتوجه بكلمة إلى المجتمع الدولي أن كفاكم تواطؤ الشعب السوري هو الأبقى وإذا كنتم لا تستطيعون أن ترفعوا غطاء الشرعية عن النظام السوري فعلى الأقل لا تمدوا له طوق النجاة